Thank you. Harapanku diniku Kiamat banyak dan kimapa ini aku Nampul keningmu Kebubul matamu Tajungnya penontonmu Nyucuk jantung hatiku jumbo Fatima good.